Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Safri Ardiansyah Dari 11 IPS 2 Saya akan menjelaskan tentang perpajakan fungsi stabilitas yaitu menjalankan stabilitas harga